और संगीता बिजलानी की स्पेशल बॉन्डिंग की पिक्चर्स हुई वायरल सलमान खान करना चाहते थे संगीता बिजलानी से शादी सलमान खान का फिफ्टी सेवेंथ बर्थडे बैश रहा स्टार स्टडेड सलमान खान के फिफ्टी बर्थडे पर उनकी सिस्टर अर्पिता खान शर्मा ने अपने घर पर एक पार्टी होस्ट की जहां बॉलीवुड के कई स्टार्स नजर आए और यहां बर्थडे बॉय सलमान खान दिखे ऑल ब्लैक अटायर में वैसे तो इस पार्टी की कई हाइलाइट्स रही लेकिन पार्टी से एक पिक्चर सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और वो है सलमान खान और उनकी एक्स संगीता बिचलानी की स्पेशल बॉन्डिंग की ये पिक्चर दरअसल इस पिक्चर में सलमान खान संगीता बिचलानी को फोरहेड पर किस करते हुए नजर आ रहे हैं आपको बता दें कि एक दौर वो भी था जब सलमान खान संगीता बिजलानी से शादी करना चाहते थे यही नहीं दोनों की शादी के कार्ड तक प्रिंट हो चुके थे लेकिन शादी के कुछ ही दिनों पहले उनकी शादी कैंसिल हो गई थी weeks before their wedding Salman Khan was allegedly caught cheating on Sangeeta Bijlani यही नहीं सलमान खान ने करण जौहर के शो पर इस बात को ऑलमोस्ट एडमिट भी किया था Salman Khan said there was a time I really wanted to get married and then it just didn't work out I have always come so close people have got cold feet ठीक है बॉयफ्रेंड इसको जिंदगी भर झेलना पड़ेगा क्या with Sangeeta even the cards and all वो printed When Karan Johar asked him about the rumors of him cheating on Sangeeta Bijlani, the actor reluctantly said, Yeah, kind of. He added, I get caught. I'm Stupid. Salman Khan और संगीता बिजलानी ने ऑलमोस्ट 10 सालों तक एक दूसरे को डेट किया था ऐसे में भले ही इनका रिश्ता शादी तक नहीं पहुंच पाया लेकिन सलमान खान और संगीता बिजलानी एक दूसरे के आज भी अच्छे दोस्त हैं और एक स्पेशल बॉन्ड शेयर करते हैं ऐसे में सलमान खान और संगीता बिजलानी की ये पिक्चर भी उनकी स्पेशल बॉन्डिंग और उनकी दोस्ती को दिखाती है Get a chance to feature on Zoom TV. Hoja Zoomify.